درود رفقا انگلیسی مثل آب خوردن اینجاست با یک کلیپ معجزه‌گر دیگه 500 لغت اساسی مهم حیاتی و ضروری در انگلیسی یک جا جمع شده به جای اینکه برید تو دیکشنری دنبالشون بگردید دونه به دونه در بیارید تلفظشون رو چک کنید یا هر چیز دیگری در این کلیپ میتونید 500 تا از لغت‌های مهم اساسی و پرتکرار انگلیسی رو یک جا یاد بگیرید این کلیپ رو از دست ندید باهاش خوب تمرین کنید لغت ها رو تو قسمت کامنت بنویسید با صدای رسا تکرار کنید و ضمن اینکه این درس رو میتونید بارها گوش بدید موقع خواب بیداری دستشویی <laughs> هر جا که رفتید میتونید ازش استفاده بکنید و چقدر میتونه راحت کنه شما رو که بتونید 500 تا لغت مهم و اساسی انگلیسی رو یاد بگیرید یه موضوع دیگه فراموش نکنید که برای دریافت درس بعدی کانال انگلیسی مثل آب خوردن اگر تا به حال کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو subscribe نکردید خب این کار رو بکنید و با فشردن آیتم notification به محض انتشار یافتن کلیپ ها در جریان قرار بگیرید بچسبیم و بپردازیم به 500 لغت پرتکرار ضروری مهم و اساسی و حیاتی در انگلیسی the the the the حرف تعریف یا آرتیکل برای چیزهای شناخته شده بین گوینده و شنونده the the بی بی بودن شدن بی بی and and و and and of of از کسره مالکیت of ا ا حرف تعریف یک ا این، ان در داخل ان تو، تو، به، به سمت، با، تو، تو تو به به سمت با تو هفت، have have داشتن have have ات ات آن اشاره به دور it, it. I, I, man, I. That, that, ke, on, that. Four, for برای به منظور for you you تو شما you he he او اوی آقا یا مذکر he with with با همراه با with آن آن بر روی روشن در آن do do انجام دادن کردن do say say گفتن بیان کردن say this this این اشاره به نزدیک this They they آنها they at at در به به سوی بر at but but اما فقط بلکه مگر ولی غیر از بات وی وی ما وی هز هز مال او مال اوی آقا یا مذکر هز from from as from not not نه برای منفی کردن not by by توسط به وسیله با بای شی She. او اوی خانم یا اوی معنیس شی اور اور یا چه خواه اور از از مانند همانطور که چنان که طوری که به عنوان از what what چه چه چیز آنچه کدام هرچه what go go رفتن go there there مال آنها شان خودشان there can can توانستن قادر بودن کن هو هو چه کسی کسی که هو گت گت رسیدن دست یافتن گرفتن گت if if اگر آیا if would would تمایل گذشته will would her her مال او او را به او در مورد شخص مؤنث یا خانم هر. all all تمام همه all my my مال من متعلق به من my make make ساختن درست کردن make about about درباره در مورد حدود about no no دانستن آگاهی داشتن شناختن نو ویل. ویل. اراده خواسته برای بیان زمان آینده ویل. آپ. آپ. بالا آپ. one one یک یکی یگانه one time time زمان وقت time there there آنجا اشاره به جایی there year year sal year so so pass banabar in in chenin in tor so think think فکر کردن اندیشیدن Think. When. When. چه وقت کی وقتی وقتی که زمانی که when which which کدام چه که آنچه which them them آنها را به آنها them some some مقداری کمی برخی بعضی some می می به من مرا می پیپال پیپال مردم افراد پیپال تیک تیک گرفتن برداشتن بردن پنداشتن take out out خارج بیرون out into into داخل توی into just just فقط تنها به تازگی just see see دیدن see him him او را به او از او فرد مذکر هم your your مال تو مال شما your come come آمدن come could could توانستن گذشته فعل کن بیان درخواست کد، now now اکنون حالا الان now ون، ون، نسبت به تا تا اینکه از than لایک، لایک، مانند بودن خوش آمدن دوست داشتن شبیه بودن like other other دیگر دیگری غیر other How How چگونه چطور طوری که How Then Then سپس بعد آنگاه Then It's It's مال آن در خصوص غیر انسان یا شی ایتس اور اور مال ما مربوط به ما اور تو تو دو عدد دو تو more more بیشتر بیش more these these اینها اینها را these want want خواستن want way way راه روش طریق way look look نگاه کردن نگاه انداختن نظر افکندن look first first اولین اول first also also همچنین also new new جدید نو تازه new because because زیرا چون که برای اینکه because day day روز day use use استفاده کردن به کار گرفتن use no no خیر نه برای منفی کردن no من من مرد انسان من find find پیدا کردن یافتن find here here اینجا here thing thing چیز شیء thing give give دادن give many many بسیار زیاد many well well خوب به خوبی well only only فقط تنها only those those آنها اشاره به دور those tell tell گفتن tell very very بسیار خیلی very even even حتی زوج even back back پشت عقب پس back any any هر هیچ any good good خوب خوبی خیر good woman woman زن خانم woman through through از طریق از رهگذر از میان through us us ما را به ما us life life زندگی عمر جان life child child کودک بچه child work work کار کار کردن تلاش کردن work down down پایین down may may ممکن بودن ماه می may after after پس از بعد از عقب after should should باید بایست should call call صدا زدن زنگ زدن call world world جهان دنیا world over over روی بالای مافوق اتمام بیش از over school school مدرسه آموزشگاه school still still هنوز ساکن راکد still try try امتحان کردن سعی کردن try last last آخر آخرین باقی ماندن گذشته last اسک اسک پرسیدن درخواست کردن سوال کردن اسک نید نید نیاز لازم داشتن نیاز داشتن نید تو تو همینطور همچنین زیاد بیش از اندازه تو فیل فیل احساس کردن حس کردن فیل three three سه عدد سه three state state دولت ایالت حالت وضعیت چگونگی state never never هرگز هیچ وقت never become become شدن become between between میان در بین ما بین between high high زیاد بالا high really really واقعا really something something چیزی یک چیزی something most most بیشتر بیشترین زیادتر از همه اکثر most another another دیگر دیگری غیر سایر another much much بسیار زیاد خیلی much family family خانواده family own own خود شخصی خیشتن دارا بودن own leave leave مرخصی ترک کردن جایی رها کردن leave put put قرار دادن گذاشتن put old old قدیمی پیر سن old while while در حین در خلال در مدت while mean mean جدی بودن منظور داشتن معنی دادن mean keep keep نگاه داشتن حفظ کردن چیزی keep student student دانشجو دانش آموز student why why چرا چرا که به این دلیل که why let let اجازه دادن let great great بزرگ عظیم عالی great same same یکسان همان same بگ. بگ. بزرگ گنده بگ. گروپ. گروپ. گروه گروپ. بگن. بگن. شروع کردن شروع شدن بگن. سیم سیم به نظر رسیدن به نظر آمدن سیم country country کشور خارج از شهر هومه شهر country help help کمک کردن کمک help talk talk صحبت کردن حرف زدن talk where where کجا جایی که where turn turn نوبت پیچیدن دور زدن turn problem problem مسئله مشکل problem every every هر every start start شروع کردن آغاز کردن شروع start hand hand دست hand might might ممکن بودن توانایی قدرت might American American امریکایی American show show نشان دادن نمایش نمایش دادن show part part بخش قسمت جزء پاره part against against در برابر در مقابل مخالف زد against place place محل مکان در محل قرار دادن place such such چنین این چنین such again again دوباره مجدد again few few کمی اندک کم few case case مورد جعبه قاب پوسته case week week هفته week company company شرکت همراهی کردن با فردی company system system سیستم system each each هر هر یک each right right راست سمت راست درست حق right program program برنامه دستور کار برنامه نوشتن program here here شنیدن here question question سوال question during during در طی در طول در حین در خلال during play play بازی کردن بازی play government government دولت حکومت government run run دویدن اجرا کردن run small small کوچک اندک کم جزئی small number number شماره عدد شمردن رقم number off off خاموش دور مرخصی off always always همواره همیشه always move move حرکت کردن جابجا شدن حرکت دادن move night night شب night live live زندگی کردن live مستر مستر آقا عنوان برای آقایان مستر پوینت پوینت نقطه محل نقطه نظر نقطه. Point. believe believe باور کردن اعتقاد داشتن عقیده داشتن believe hold hold نگه داشتن hold today today امروز today bring bring آوردن موجب شدن رساندن به bring happen happen اتفاق افتادن رخ دادن happen next next بعد بعدی کنار next without without بدون without before before قبل از پیش از سابق before large large بزرگ وسیع پهن large million million میلیون million must must باید must home home خانه home under under تحت زیر under water water آب water room room اتاق فضا room write write نوشتن write mother mother مادر mother area area منطقه هیته area national national ملی national money money پول money story story داستان ماجرا جریان story young young جوان young fact fact حقیقت واقعیت fact month month ماه month different different مختلف اختلاف متفاوت different lot lot خیلی بخش زیاد قطعه قسمت lot study study مطالعه کردن درس خواندن study book book کتاب رزرو کردن book I I چشم I جاب job، کار شغل وظیفه جاب word word حرف کلمه word though though اگرچه ولو اینکه به هر حال though business business تجارت بیزنس حرفه داد و ستد شغل بیزنس ایشو ایشو موضوع مسئله مشکل ایشو side side سمت طرف side kind kind نوع مهربان kind four four چهار four head head سر جلو head far far دور far black black سیاه black long long طولانی طویل طول long both both هر دو both little little کوچک کم اندک little house house خانه ساختمان house yes yes بله yes since since از آن موقع از جایی که از آنجا که since provide provide تهیه تدارک دیدن provide service service سرویس سرویس کردن service around around در اطراف در حدود دوروبر around friend friend دوست رفیق friend important important مهم حائز اهمیت important father father پدر father sit sit نشستن sit away away دور دور از away until until تا تا وقتی تا وقتی که until power power قدرت نیرو توان power hour hour ساعت hour گیم گیم بازی گیم often often often often غالبا اغلب بیشتر وقتها often often yet yet هنوز با این که با این وجود yet line line خط صف line political political سیاسی political end end پایان پایان دادن انتها end among among در میان بین among ever ever همیشه تا به حال ever stand stand ایستادن stand bad، bad بعد اشتباه خراب بعد lose lose از دست دادن باختن lose however however به هر حال به هر جهت به هر صورت however member member عضو member pay pay پرداخت کردن pay لا لا قانون لا میت میت ملاقات کردن دیدار کردن میت کار کار اتومبیل خودرو ماشین کار city city شهر city almost almost تقریبا almost include include عبارت بودن از شامل بودن include continue continue ادامه دادن continue set set مجموعه set تنظیم کردن چیدن set later later بعد بعدن سپس later community community انجمن جامعه community name name اسم نام نامیدن name five five پنج عدد پنج five once once یک بار یک وقتی آن دم once white white سفید white least least کمترین least president president رئیس جمهور رئیس رئیس دانشگاه president learn learn یاد گرفتن آموختن learn real real واقعی اصل real change change تغییر دادن عوض کردن تغییر change team team team team minute minute دقیقه نوت برداری minute best best بهترین best several several چند چندین several idea idea فکر ایده دیدگاه idea kid kid بچه کودک شوخی کردن kid body body بدن بدنه body information information اطلاعات information nothing nothing هیچ هیچ چیز nothing ago ago پیش قبل ago lead lead رهبری کردن منجر شدن lead social social اجتماعی social understand understand فهمیدن درک کردن متوجه شدن understand whether whether چه خواه آیا whether watch watch تماشا کردن پاییدن ساعت مراقب بودن watch together together با هم با همدیگر together follow follow دنبال کردن follow parents parents والدین پدر و مادر parents stop stop متوقف کردن توقف کردن stop face face صورت وجه چهره مواجه شدن face anything anything هر چیزی هیچ چیزی چیزی anything create create ساختن خلق کردن ایجاد کردن create public public عمومی public already already قبلا در حال حاضر تا کنون همکنون already speak speak صحبت کردن speak others others دیگران others read read خواندن read level level سطح پایه level allow allow اجازه دادن allow add add اضافه کردن add office office دفتر اداره office spend spend خرج کردن صرف کردن گذراندن spend door door در درب door health health سلامت سلامتی health person person شخص فرد person art art هنر art شور شور مطمئن شدن اطمینان حاصل کردن شور وار وار جنگ وار history history تاریخ تاریخچه سابقه history party party حزب میهمانی جشن party within within در داخل در درون در ظرف within grow grow رشد کردن بزرگ شدن grow result result نتیجه حاصل result open open باز باز کردن open morning morning صبح morning walk walk راه رفتن قدم زدن walk reason reason دلیل علت سبب reason low low کم اندک پایین low win win پیروزی پیروز برنده شدن win research research پژوهش تحقیق research girl girl دختر girl guy guy مرد یارو فرد نامعلوم رفیق sky early early در اوایل زود early food food غذا خوراک food moment moment لحظه دم هنگام moment himself himself خود او مذکر خودش himself air air هوا air teacher teacher معلم teacher force force نیرو مجبور کردن force offer offer پیشنهاد پیشنهاد دادن offer enough enough کافی اندازه بس enough education education آموزش پرورش education across across در میان در طول عرض روبرو across although although اگرچه با این وجود although remember remember به یاد داشتن به خاطر داشتن remember foot foot پا foot second second دوم دومین ثانیه second boy boy پسر boy maybe maybe شاید ممکن است maybe toward toward نسبت به به سمت toward able able قادر توانا بودن able age age سن سن و سال age policy policy سیاست policy everything everything همه چیز هر چیزی everything love love عشق ورزیدن عشق love process process روند پردازش کردن رسیدگی کردن process music music موسیقی موزیک music including including شامل از جمله به انزمام همراه با including consider consider در نظر گرفتن consider appear appear ظاهر شدن، به چشم آمدن، مشخص شدن appear actually actually در حقیقت در واقع actually buy buy خریدن buy probably probably شاید احتمالاً probably human human انسان بشر human wait wait منتظر شدن صبر کردن wait serve serve خدمت خدمت کردن سرو شدن serve market market بازار داد و ستد در معرض فروش قرار دادن market die die مردن دای سند send ارسال کردن فرستادن سند expect expect انتظار داشتن چشم داشت expect sense sense حس کردن حس sense build build ساختن بنا کردن build stay stay ماندن stay fall fall سقوط کردن افتادن پاییز fall او او او یا وای برای بیان تعجب او nation nation ملت قوم خلق nation plan plan طرح plan برنامه چیدن plan کات کات قطع کردن بریدن کات کالج کالج کالج دانشکده کالج interest interest علاقه علاقه کردن interest death death مرگ death course course دوره درس course someone someone کسی فردی فردی نامشخص someone experience experience تجربه تجربه کردن experience behind behind پشت سر پشت behind reach reach رسیدن به دست یافتن reach local local محلی local kill kill کشتن از بین بردن kill six six شش six remain remain ماندن باقی ماندن remain effect effect اثر تأثیر effect yeah yeah آره yeah suggest suggest پیشنهاد دادن suggest class class کلاس class control control کنترل کردن کنترل control raise raise بالا بردن ترفیع raise care care مراقبت کردن اهمیت دادن care perhaps perhaps شاید احتمالاً perhaps late late دیر دیر کردن اواخر late hard hard سخت سفت hard filled filled رشته زمینه زمین پهنه ارسه. فیلد. الس. ایلس. دیگر دیگری غیر جز این پس پس. عبور کردن، پاس کردن، گذر کردن پس فورمر former سابق قبلی former سل، سل، فروختن سل، major major عمده اصلی رشته اصلی major sometimes sometimes گاهی بعضی وقتها sometimes require require نیاز داشتن احتیاج داشتن require along along همراه در طول در امتداد along development development توسعه development themselves themselves خودشان به خودشان از خودشان themselves report report گزارش گزارش دادن report رول رول نقش رول وظیفه رول better better بهتر better economic economic اقتصادی economic effort effort تلاش کوشش effort decide decide تصمیم گرفتن decide rate rate نرخ میزان ارزیابی کردن rate strong strong قوی strong possible possible ممکن possible heart heart قلب heart drug drug دارو ماده مخدر drug leader leader رهبر leader light light نور سبک light voice voice صدا صوت voice wife wife زن همسر خانم wife whole whole tamam kol kamil whole police police police police mind mind ذهن مراقب بودن mind finally finally سرانجام در نهایت finally pull pull کشیدن مخالف فشار دادن پول. return return برگشتن بازگشت return فری. فری رایگان آزاد فری. military military نظامی military price price قیمت price less less کمتر less according to according to مطابق با با توجه به according to decision decision تصمیم decision explain explain توضیح دادن explain son son فرزند پسر son hope hope امید امید داشتن hope develop develop توسعه دادن گسترش دادن develop view view نظر دید منظر view relationship relationship رابطه معمولا بین یک آقا و خانم relationship carry carry حمل کردن carry town تاون شهر شهرک town road road جاده مسیر road drive drive راندن رانندگی کردن drive arm arm بازو دسته صندلی مسلح کردن آرم true true درست صحیح واقعی true federal federal فدرال ائتلافی های محلی مربوط به یک حکومت مرکزی (فدرال). break بریک وقف تنفس شکستن break difference difference تفاوت فرق difference thank thank تشکر کردن سپاسگزاری کردن thank receive receive گرفتن دریافت کردن receive value value ارزش ارزش قائل شدن ستودن value international international بین المللی international building building ساختمان building اکشن اکشن اقدام کردن عمل اقدام اکشن فول فول کامل تمام پر فول مادل مادل مدل ماکت مدل جوین جوین پیوستن همراه شدن جوین سیزن سیزن فصل بخش سیزن society society جامعه انجمن society tax tax مالیات مالیات گرفتن tax director director مدیر اداره کننده کارگردان Director پوزیشن پوزیشن، موقعیت جایگاه حالت قرارگیری پوزیشن Player Player نوازنده بازیکن پخش کننده player agree agree موافقت کردن موافق بودن agree especially specially به خصوص به ویژه به طور ویژه especially record record ثبت کردن ضبط کردن record record pick pick چیدن برگزیدن کلنگ pick wear wear پوشیدن wear paper paper کاغذ روزنامه مقاله paper special special ویژه مخصوص خاص special space space فضا جا مکان space ground ground زمین به زمین نشستن ground form فرم فرم فرم و شکل گرفتن نوع فرم سپورت support پشتیبانی کردن پشتیبانی support event event واقعه رویداد ایونت official official رسمی official هوز هوز مال چه فردی مال چه کسی هوز matter matter ماده موضوع اهمیت داشتن matter everyone everyone هر کس هر یک فرد تک تک افراد everyone center center مرکز center couple couple زن و شوهر زوج چند couple site site محل site site project project پروژه project hit hit اصابت یا خوردن به چیزی ضربه زدن زدن hit based based بر پایه بر اساس based activity activity فعالیت activity star star ستاره star table table جدول میز table court court دادگاه بارگاه ایوان عرصه court produce produce تولید کردن produce eat eat خوردن eat teach teach آموزش دادن teach oil oil نفت روغن روغن کاری کردن oil به و به و به دم شما گرم که از این کلیپ درست استفاده کردید و طبق روش تمرین کردید هر لغت رو تو کامنت نوشید در دفترچه یادداشتتون نوشتید با صدای رسا تکرار کردید و با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه کردید تا اشتباهاتتون رو رفع بکنید تا بتونید شرایطتون رو بهبود ببخشید و دنیاتون رو عوض بکنید در واقع طبق همین روشی که دارید مشاهده میکنید بی اندازه سپاسگزاریم از شما عزیزان که ما رو قابل نگاه های زیبای خودتون و گوش های شنوای خودتون کردید از خداوند هم سپاسگزاریم که این فرصت رو در اختیار ما قرار داده که بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم آرزوی ما در تیم انگلیسی مثل آب برای شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستید چیزی نیست غیر از تندرستی، سلامتی و خوشی و خورسندی.